Блять, сука. А, давай. Lagów от холеры, kiedy idę играть на стиве в Counter Strike'a Заходи, Коля. Я отдыхаю, погоди. Быстрее, Коля, ну мне нужна твоя Я поддержка отдыхаю, прямо сейчас, сука! Иди нахуй. Я вот Сам иди нахуй, блять. Мне прямо Ну, сейчас теперь- нужно, чтобы ты забежал, блядь, потому что я тут один, забегаю. блядь. Пес. Да ты пидор, блядь, забегай быстрее, сука! Лежи, прикрывай тогда. Быстрее! А Все, мы взяли, да. У меня нет гранат, я все потратил до Так приехал, вот у а, тебя, вот лежат. Сука, да, точно, блядь. Сука, взяли, наконец-то, нахуй. Ну все, взяли, блядь, наконец-то, нахуй, блядь, взяли, блядь, сука. Она не драма, к тому же, пошли. Отлично, все, теперь очки надо взять. В этом тема. А, О, осторожно, справа за ящиками, блядь. Сука, справа за ящиками, Коля, гранату туда. Сука! А! Отличный выстрел, Коля.